အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကိုရလက်ခံမနဲ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဗိုလ်တော်ဟူးနေ့မနက်မှာရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ FA ကတတိယအဆင့်ရဲ့ပွဲစဉ်တွေရှိပါတယ်။မနက်2:15မှာတပြိုင်နက်ရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ပွဲစဉ်တွေကတော့ Accrington နဲ့ Borian Wood, Forest Green နဲ့ Birmingham, Swansea နဲ့ Bristol City, Wigan နဲ့ Luton Town, Wolves အသင်းနဲ့ Liverpool အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါအရှင်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်2:00နာရီခွဲမှာနောက်ထပ်ရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကတော့ West Brom နဲ့ Chesterfield ရဲ့ပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါအရှင်။ ဝီကန်အသင်းနဲ့လူတန်တောင်းအသင်းရဲ့ FA ကတတိယအဆင့်ပွဲစဉ်ကိုတော့ဝီကန်အသင်းရဲ့အင်ကွင်းမှာရှင်းမြိုင်ကစားသွားကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝီကန်အသင်းကတော့နောက်ဆုံးရှင်းမြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ Championship ပွဲစဉ်မှာ Cardiff အသင်းနဲ့တစ်ဖက်တကိုးစီတရေရလက်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့လူတန်တောင်းအသင်းကတော့နောက်ဆုံးရှင်းမြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ Championship ပွဲစဉ်မှာ West Brom အသင်းကို3-2ဂိုးနဲ့ရှုံးနိမ့်ထားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်သင်းရဲ့ FA ကတတိယအဆင့်ပထမအကြော့ပွဲစဉ်လူတန်တောင်းအသင်းရဲ့အင်ကွင်းမှာဆိုရင်တစ်ဖက်တကိုးစီတရေရလက်ထွက်ပေါ်ထားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဝီဂန်အသင်းကတော့ဒီရာသီမှာရလက်ပိုင်းနဲ့စိုးရွားနေပြီးနောက်ဆုံးရှိမယ့်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ခုနှစ်ပွဲမှာလည်းနိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးထားခဲ့ပြီးတော့ချန်ပီယံရှစ်အမတ်ဘီဇီယာရဲ့အောက်ဆုံးအဆင့်အဆင့်24နေရာမှာရပ်တည်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ FA ကတတိယအဆင့်ဒုတိယကြော့ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ဝီဂန်အသင်းရဲ့လူတထောင်တင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာဘယ်အသင်းကအနိုင်ရရှိသွားမလဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ်စောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါရှင်။နောက်ထပ်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကတော့ Premier League အသင်းနှစ်သင်းထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံနေတဲ့ FA ကတတိယအဆင့်ဒုတိယကြော့ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ Wolves အသင်းနဲ့ Liverpool တင်းရဲ့ပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်သင်းရဲ့ FA ကတတိယအဆင့်ပထမအကျော်လီဗာပူးသင်းရဲ့အင်ကွင်းအန်ဖီမှာဆိုရင်တစ်ဖက်နှစ်ဂိုးစီတရေရတော့ထွက်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်ဒုတိယအကျော်အဖြစ် Wolf အသင်းရဲ့အင်ကွင်းမိုလီနက်စတေဒီယမ်မှာဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ကစားသွားကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Wolf အသင်းကတော့နောက်ဆုံးရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ Premier League ပွဲစဉ်မှာ West Ham အသင်းကိုတကူးကိုမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိထားခဲ့ပြီးတော့ Liverpool အသင်းကတော့နောက်ဆုံးရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ Premier League ပွဲစဉ်မှာ Brighton အသင်းကို3ဂိုးကိုမရှိနဲ့ရှုံးနိမ့်ထားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Wolf အသင်းကနီးပြက်လိုပတ်တီကိုရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူနောက်ဆုံးရှင်းပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်၄ပွဲမှာရှုံးပွဲမရှိဘဲနဲ့လက်လက်ကောင်းတွေရရှိထားပါတယ်။နီးပြက်ရရာကင်ကလော့ရဲ့လီဗာပူးအသင်းကတော့နောက်ဆုံးရှင်းပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်၃ပွဲမှာနိုင်ပွဲပြောက်ဆုံးထားခဲ့ပါတယ်။ Wolf အသင်းနဲ့လီဗာပူးအသင်းရဲ့ FA ကတတိယအဆင့်ဒုတိယကြော့ပွဲစဉ်မှာဘယ်အသင်းကအနိုင်ရရှိသွားပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားမလဲဆိုတာကတော့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်2:55မှာစမတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါရှင်။အခုပြောပြပေးခဲ့တဲ့ FA ကတတိယအဆင့်ပွဲစဉ်၂ပွဲဖြစ်တဲ့ ဝေဂန်အသင်းနဲ့လူဒန်တောင်းအသင်းရဲ့ပွဲစဉ် Wolf အသင်းနဲ့ Liverpool အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ရဲ့ဂိုးရလက်တွေကိုခံမှန်းဖြေဆိုပြီးတော့ဖုံးမလက်ဆောင်ရရဖို့အတွက် comment box မှာဖြေဆိုပေးသွားလို့ရပါရှင်။နှစ်ပွဲစလုံးကိုလည်းဖြေဆိုပေးရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အစောဆုံးနဲ့အမှန်ကန်ဆုံးဖြေဆိုနိုင်တဲ့ပရိသတ်ဦးရဲကိုပဲဖုံးမီတထောင်ချက်ဖြေသွေးပြီးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါရှင်။တဦးထက်ပိုလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ခွဲပြီးတော့ပြီးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်ထားတဲ့ comment တွေနဲ့တပွဲလဲကြည့်ဆိုထားတဲ့ comment တွေကိုတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးရှင်။ comment တွေကိုလည်း win post အောက်မှာလည်းခံမှန်းပေးကြပါအောင်နော်။ FA ကပွဲစဉ်ရဲ့ဂိုရလက်တွေကိုမှန်ကန်ကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းလိုက်ပါရှင်။ကျေးဇူးအမနေကြတဲ့ပြည်သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရှင်။